Já fazem 30 dias que você nasceu, papai nem percebeu. Do parto lá em casa, lembrando aqui estou. Foi lindo demais, viu? Dois meses e alegria de ter uma família. Papai aqui só sabe sorrir. Deus, agradeça em oração por conceder este dom a mim. De volta pro trabalho, sair de madrugada, com a mamãe você vai ficar. Passo no seu becinho, te faço um carinho, com cuidado pra não lhe acordar. É o terceiro mês de noites mal dormidas, mas o cansaço não vence não. Tão pequenininha mudou a minha vida, me inspirando nessa canção. Se é tempestade, eu vou sem medo, com amor dentro do peito, me dá forças para seguir. Posso ficar longe o dia inteiro, ainda mesmo que distante, sei que posso te sentir. E quando o papai chegar em casa, tu me espera com a mãezinha pra eu brincar com você. Passo tempo e nem vejo direito, dias, meses, o ano inteiro. Já não sei viver sem você. quarto mês é festa em todos os seus banhos, na cama já começa a rolar. No quinto, sentadinha, me mostra os seus dentinhos. No sexto, tá comendo papá. Chega pintando sete, fazendo uma dancinha. Aos oito já levanta sozinha. Com nove foi pra creche, aos dez já engatinha E diz papai batendo palminha Se é tempestade eu vou sem medo Com amor dentro do peito, me dá forças pra seguir Posso ficar longe o dia inteiro, ainda mesmo que distante Sei que posso te sentir e quando o papai chegar em casa, tu me espera com a mãezinha pra eu brincar com você. Passo tempo e nem vejo direito, dias, meses, o ano inteiro. Já não sei viver sem você. Papai fala baixinho pra mamãe não ouvir. Bebê, você é a cara do pai. Vovô, vovó, titia, a Dula e a Dinda, aos onze não tem como negar. E vem se aproximando o seu primeiro ano, e muitos que ainda vêm por aí. Eu vou te ajudar nesta longa estrada que o mundo oferece para ti. Em cada novo passo terá o meu abraço, até Papai do céu permitir. Sabe, minha filha, tão bem você me faz, é tanto amor não cabe em mim. Se é tempestade, eu vou sem medo, com amor dentro do peito, me dá forças para seguir. Posso ficar longe o dia inteiro, ainda mesmo que distante, sei que posso te sentir. E quando o papai chegar em casa, tu me espera com a mãezinha pra eu brincar com você. Uhum. Passo tempo e nem vejo direito Dias, meses, o ano inteiro Já não sei viver sem você